assalom qadrdon muxlislar, muxlislarmiz. Sizlar bilan siz sog'lik blogi. Sizlar bugungi videoligimiz digital zoy ajoyib bo'ladi deb umiddaman. Chunki internet. Bura istimli do'stlar, tekin internet. Albatta hozirgi kunda Beeline abonentlari uchun 100 MB ta'lim etilgan Bluefit dasturi bitta Beeline uchun ishlaydi. lekin man barcha abonentlar uchun 100 megabayt elektron dasturini topgan edim oldin ham va buni yana bir marta chiqarishga qaror qildim bu videorolik hack youtube tarmog'idagi texnofakt tv kanali uchun maxsus tayyorlangan do'stlar birinchi bo'lib shu youtube tarmog'idagi kanalimizga videolarimiz chiqadi esa youtube telegram kanalimizga tashlanmaydi do'stlar telegram kanalimiz o'zimni muxlislarim qolsa bas man sizlarga bitta obunachim qolsa ham o'z bilganlarimni o'rgatishni davom etaman bizga nima kerak bo'ladi bizga xivpn pro degan dastur kerak bo'ladi mana shu dastur do'stlar bu dastur sotilmaydi mani mani ozodbek bloger lichkasidan tekinga olishingiz mumkin bunga kiramiz do'stlar bu yerda esa mana bu yerda start bor startni bir marta bosamiz va bu yerda reklama chiqadi mana bu yerda x ni bosib turib tishingiz mumkin va mana bu yerda mana bu yerda default turibdi shuni bir marta bosasiz bu yerda esa xohlagan davlatni tanlab olishingiz mumkin mani maslahatim do'stlar ru runi tanlang ya'ni rossiya shunda zakonni ishlaydi men bu ilovaga ishonaman va bu yerda esa mana yuz megabayt bizga taqdim etyapti bu ilova man buni sizlarga ishlashini tezligini e, o'rgatib tushuntirib o'taman man hozir man o'zimni megabaytlarimni ko'rita olaman va mana hozir man o'zimni pulimni megabaytlarimni ko'rsatib olaman mana 15700 so'm special 35 tarifi 15700 so'm pulim bor endi esa o'zimni o'sha special 35 tarifidan bergan megabaytlar mana 0 0 umuman tugab bo'lgan do'stlar endi esa o'zim sotib olgan megabaytimni ko'rsataman va mana do'stlar o'zimni oylik to'plami bir ming ikki yuz yetmish olti megabayt sotib olganman eslab qoling endi esa biz youtubega kiramiz va bironta bir videoni tomosha qilamiz misol uchun o'zimizni videolarimizdan mana buni tomosha qilsak narsa kommentariya qo'yish bo'ladi albatta videorolik mm, youtube tarmog'i technofight tv kanali uchun maxsus tayyorlanyapti sizlar bu kanalimizga ham bizning telegramda ham do'stlar kanalimiz bor telegramda kanalimiz hakkerlar maktabimizda bor mana do'stlar bitta komment komment unaqangi kommentariya mana buni ko'ramiz bo'pti agar bir ikkitasi bo'lib nimaga qora fonda video olasiz o'zini videosi bu o'zini qora fonda odam fikrini jamlashi o'ylagan narsasini yetkazishi tekkan bolalar ham bor obuna ham e, bosasiz ogohlantirishi mana shunaqa narsa bu yerdan sana bu yerda qo'ng'iroqcha bir marta bosib turib eng birinchiga o'tkazib qo'yasiz bizning kanalga do'stlar yorug' fonda nimaga ishlatiladi ko'proq pozitivga va bir bir bir dona layk bosib bu pozitsiyasiz va bu yerda komment qiladi google videolarini ko'rsatib keyingi videoda yozishini unutmang do'stlar misol uchun ham nasib qilsa oq fonlarda chiqishi nasib qilsa tayyorlayotgan darsliklarimiz xudo xohlasa yorug' fonda onda bo'ladi xizmat kiyim bo'ladi oq kiyim odamni qo'yishingiz ham mumkin do'stlar semizroq ko'rsatadida qora kiyim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh o'zim yaxshi ko'rib gaplashadigan mavzu davralarda jo'ra o'rtoqlarim endi siz hozir men yana megabaytlarni ko'rsatib olaman Ana pulum 10.000 som edi do'stlar. Mana 15700 som sotib olgan megabaytim esa bir ming ikki yuz yetmish olti endi esa hozir yana videoni boshidan ko'rmaganlarga o'zimni megabaytim besh o'ttiz besh tarixi megabaytlar nol Do'stlar, bu dasturni sotmayman. Azodbek Bloger litsiyasini olishingiz mumkin. Sizlar bilan Azodbek Bloger bo'ldi. Hammaga omad. Hakkerlar maktabi UZB kanali doim oldinda.